Un hombre se queja porque dos de sus hermanos se niegan a vender una casa heredada de su madre en la calle Papi Olivier, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mamá me dio una casa en la Papi Olivier y se murió, para cuatro. Ellos hay dos que no quieren vender y, no dos queremos vender. Entonces, ahora muda un sobrino con, la, con, dos, con, una mujer allá en la casa, con dos muchachos. Dice que no se sabe, ya yo lo he citado dos veces de la justicia. Entonces, ni, eh, eh, ni, quieren comprarme, ni quieren nada entonces ya yo lo he citado dos veces. Yo necesito lo mismo, porque yo tengo que comprarme operarme desde pie, necesito lo mismo. Entonces, eh, eh estos soldados lo que hace que, que, manden y, y, y sobrino que se mude la casa. Y él tiene dinero y, no me quiere comprar la parte mía. Yo quiero que que me resuelva la parte mía, o que vaya a la justicia, pues ahí ya van, tres, tres cartas le mandan allá a él, y él no va. Y me allá ahora mismo de la, de la, de, la justicia, del palacio, y él, no presenta. Entonces ahí quiere coger la casa para él solo, entre ellos dos. ¿Ya han tenido problemas ustedes? No, yo no tengo problemas, yo no quiero problemas con mi mando mío, yo le he hablado, hablar por, lo, bien a él, para que me resuelva. Pues yo, lo mío, para, para medicina y, yo no vivo allá, eh. yo tengo 40 años viviendo aquí abajo, en la calle 5. Dice que necesita la parte que le corresponde porque tiene que operarse un pie y no tiene recursos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.